my god! Wow! Kita bermain motif, kita bermain kita bermain kita Karena ah, tujuan adanya poli di tahun ini adalah untuk Ayo, konsen. Oke. Satu kosong dari untuk RT ada di rumah kata panggil. Yeah. Hey! Hey, hey, hey, hey, Oh no. Hi guys. Pelatihnya. kayak di sana. mereka tuh

kakimu yang aduh kesangkut. Iya. Iya. Oh. Ayo, Bro.